nje nzize nambula nebazanyo katona nti ntambule nnyo ne uganda tuwalizimu katona mpadde omukisa netulambula uganda uganda era nenyumiriza nnyamu okubeera nga nze gola moses of uganda mbadde ŋŋenda nga mu westani omo naye ngaoluusi mpitamu paka kabaale neŋŋenda nesimanya kikituufu kiriyo naye mu westani tugenda okulaba abacwezi tugenda okuyitako ettanda tugenda okunoonya walumbe gye yaluyagulira tugenda okugenda mu bacwezi tugenda kugenda ku eclipse nakoma okulaba eclipse nga president sebo yagenda eyo nategekonaye nze wadde sirina galubindi eclipse ngenda kuziraba kino litega ku ntiko okitegeera so ku mulundi guli twagenda eastern region this time around tugenda mu west ate tujagjala ne mu north so tugezaako kutunda ggwanga uganda abantu bategere nti uganda tulina ebyobulambuzi ebisikiriza ebinyuma ebirungi tugendagenda mu gameparks ezenjawulo tugendagenda gaba tugenda kasese fotbotom balala nawatawala wangi nnyo so explore uganda explore yenzudde omanyi ffe tukuze tetulambula nga tugenda mu amerika tugenda wa dubayi naye nga tetumanyi uganda bulungi bweriko so bannayuganda tubakubiriza uganda nnungi ate erina ebyokulambula bingi so tweweeyo tulambule eggwanga lyaffe ate tulyagale tutumbule ebyobulambuzi ebyobulambuzi ate uganda the pal of africa thank you bayintino webagenda webava ebulaya bagenda mu gavana wagenda mu midongo yeri okunyumirwa ne wano tugenda kulambula uganda entuufu twali mwembaala emulaba ne kati wano mugenda kumanya uganda entuufu lake bunyonyi the deepest lake in africa eri mu uganda bingi wetugenda okubantu balaga gyebasimanga copa kirembe copa mile bingi national game parks ah, waliwo gyebayita um, mbulo lake park ah, game park tugenda zanya nempologoma ojja nogibuuzaako nekubuuzaako bwezima nekuly omukono kamugala byonna mugenda bbiraba obubanga ah, lyomaze ngaolambula ki kyozudde ku ggwanga uganda kyezudde birungi byerere sina kirala era we mbikunyonyola njakulimba tugende tubyerabireko mubuuze kamuyite omubuuze kiko tebakulabenga elephant agambe yasamira mulinayenga ye mupazi bwe muli bamawule mukola ngambo sorry temugendagenda nena mwe mufuna omukisa mufune abakwata bino namwe mugende mulambule ku uganda temuleme birabanga ku social media kwokka mukitegedde eh, musibe bulungi mweraba kubanga you, you can tell eri wikidde abamu balina okukola naye just kyetugenda okukola wano tugenda kukozesa influensi yaffe tugenda kukozesa platifoomu yaffe okubalaga ki ekiri mu uganda so the reason tuli ku trip eno okubalaga mwana uganda yakabi ekifo kyokugenda edubai oba south africa tusookere wano ewaka tulina ebintu ebyakabi so okukozesa platifoomu zaffe tugenda kubalaga ki kyetulina so kyekyo maani eri explore west java so amanyiyo Uh, we always talk about visiting other places, ah, but I think it has to start from home. As a country, there is a reason why we call Africa. We are endowed naturally by the Creator uh, by very many tourist sites. So we are going to visit the Sempaka Hot Springs, uh, we are visiting Queen Elizabeth National Park that um, harbors the Big Five. Uh, if you know the Big Five, the include Elizabeth National Park. So it is an exciting trip, and uh, I can't wait to share with you guys. Uh, check out all social media platforms, explore Western Uganda. abedemu so tufulogenge buli omu basalo bantu abantu bani banze bani social media platform zonna zonna tugenda kubaako from today up to sunday when we are back in kampala so uh, pray for us and uh, keep on us mugule data Mel. I am <laughs> eh, great, how are you? strategized Yes. Why is <laughs> Hello, how are you? All is good? Yeah. Oh. also. And then there's no stickers on these bus. Okay, go fast, go fast, go fast. Stop one. What? Akoponga lese katono. Akopongo lese katono. Api atani. I'm gonna come kubeerawo kubenteyaffe eyekinaasi era kusomeza bimulinda tugenda kubeera ne pulezidenti